Мальчик, отойди, я здесь рисую Ты мне загораживаешь свет Что ты там в кармане крутишь долю Что другого места больше нет Мальчуган стоит и морщит носик Смотрит, как оранжевым мелком Парочка из правильных полосок Строит на асфальте этот дом Бантик распустился на косичке Стоптанный сандалик на ноге Рыженькие длинные реснички в Сердцевинка синенькой в цветке Эй, беги отсюда, что не слышишь? Мальчик, ты случайно не глухой? Что ты тут стоишь и рядом дышишь? Шел бы ты к себе уже домой Улыбнулся, вынул из кармана Коробок с мелками надарю Извини, я может очень рано Но тебя всем сердцем я люблю Мальчик, отойди, я здесь рисую Ты мне загораживаешь свет Что ты там в кармане крутишь дулю Что другого места больше нет что другого места больше нет.